Masian Jesus, wanah challuwish iltutelash ukxlakapugan an lapanag niu lahtlianin tanlun, antos i. Wasli yuli tapasalitacha an mugataan Isaías, yushli chiwinish chiwinti Dios, tan nahon. Dios, tisicha kiklakait ang kinchiwinti gani. An lapanak, tasiwanan chala tsinta, shalbas ninti Dios. Pustulay shtakiklakai. i. Huachustok mukapalataan Isaías tan nahon. chi Dios amalaputsinita, chilakal para lento Paralinto kawanas chi paralinto kataha asmatnal. Chi paralinto katawalli, xasalan Dios. Chi chuncha antok hakuchul. An Isaias chuncha naul, muxlatsintaan xtaayashtaan Jesús, chi yucha chuncha, Masichuncha, shluganita kiklakail an judiohnin an Jesús. staan hama chalkat ni wachu. Pero antus tanahuni tan lihlu musta tasamni ang fariseonin. Para lintu kahatamakstukas ang lakachaatan sa taes doan yus takiklakainin. Mupalais tala iyali o si kahalatingkas. Pero antus tala iyali o si kahalatil Diyos. Ang Jesus basi chiwinis na hun. Yo king kiklakai, hantu wakidin cha king kiklakai. Wacho kiklakai yang kimpay yo kimal achata chal. Chiyo ki la tsin, wachu la tsin an yo kimal achata chal. Kidin hata pulko no. Chi ani la kamunul pak minta, para li chus yo kin kiklaka e, hantu wala ka buts isni chaka tsuko alil. Yo asmada kin chuwinti chintu kiklaka e, hantu akti nauli li osu u hantu lai. Muntu yo kla minta ani la kamunul pak. Kidin ik minta ma altashtun an la kamunul pak. Yokisama anchinto que asmatnipatuni kinchiwinti, alinchayo kahuna li oshe ujanto tachalay. Yuchan kinchiwinti kahuna, li oshe ujantos dahon, aknishati astancha wilchan kahuna. Mukirinto waki aksochak nahon yukchiwini. Yuchan kimpay yuki malachatachali kitlihuni. Li aknaulchi li akmasul. Chihik atsaye li anshlama basin ankimpay, shdaha tsukunto yunto atamin ohoy. Xliyolo antach ik najón, mochanchakitl iuan nitankimpai.